hegemonyasıyla ortaya çıkan Yunanistan'ın, Yunan felsefesinin, Yunan bilgisinin toprakları kirletmeye başladığı bir dönem. Çünkü Aristoteles'e başlayan felsefe devrimi ve felsefe değişim süreci hem paganizmi etkilemeye başlıyor hem de dünyadaki gidişatta düşünce biçimini de değiştiriyor. Özellikle siyasal koşullar için söylemek gerekirse akılcılığın daha daha ve daha da ön plana çıktığı bir dönemden bahsediyoruz. Tam bu dönemin sonlarına doğru artık Hz. İsa Efendimizin dönemine doğru yaklaşmaya başlayacağız. Çünkü dünya bugünkü manayla söylemek gerekirse ahir bir döneme denk geliyor. O kadar ahir bir dönem ki insanların Hz. İsa Efendimiz'i artık son peygamber olarak görmelerine vesile olacak her şey avuçlarının içerisinde, her şey gözlerinin önünde, her şey gönüllerini kuşatma şeklinde beyan edebiliriz. Tevhid akidesinin neredeyse çok az bir kitle tarafından ele tutulduğunu görüyoruz. Zira Yunan anlayışı e, ve Mısır hegemonyası süreç içerisinde bir etkisini artırıp bir azaltırken bölgedeki paganizmin felsefeden etkilenişi durumu oldukça değiştiriyor. Zira paganizm tevhid inancına sahip olan insanlar tarafından kolaylıkla reddedilebilir özelliklere sahip. Bir ateşe, bir taşa, bir dağa taparken insanlar bunların tarihte çok fazla ve ilelebet kalıcı olduğunu zannetmeyiniz. Tıpkı bugün olduğu gibi bunlar yanlış yoldalar demek için illaki bir vahyi ilahiye muhatap olmanız gerekmiyor. Elbette ki vahiy bu yanlışı çok net bir şekilde ortaya koyup insanları tevhid akidesine davet eden peygamberler eliyle yeniden düzeltiyor. Ancak felsefik bakış açısı paganizmden çok çok ama çok daha tehlikeli bir süreç. Hz. İsa Efendimizin son peygamber olduğuna dair inancı hiç kimse kabullenemez elbette ama şunu da unutmamak için altını çizerek ifade ediyoruz. Belki de Hz. İsa Efendimizin ahir zamanda bir daha gelişinin delillerinden ve işaretlerinden biri olarak söyleyebiliriz bunu. Çünkü dünyadaki tevhid inancında müthiş bir sarsılma var. Özellikle Makabi ayıkla, ayaklanmasında tabir ettikleri Kudüs'te yaşanan olaylar artık putların yerini felsefenin alıyor olması, bütün dünyada herkesin akılcılığın peşinde gidiyor olması ve dünyada kıtlığın yavaş yavaş artmaya başlayıp da insanların ellerindeki para değerini, maddi değerini güçlü kılmak için aklın yeterli ve kafi olduğu bilinciyle birbirini yiyip bitirmeye başlayacağı bir sürece doğru gidiyoruz. Kaldı ki milattan önce 120'li yıllarda yaşanmış olan büyük savaştan da bahsetmemiz gerekiyor. Zira milattan önce 100 ila 124 yılları arasında yaşanmış olan muhteşem iç karmaşada kan akışı o kadar fazla ve o kadar büyük cinayetler işleniyor ki toplumlar arasında 1. Dünya ve 2. Dünya Savaşı ile kıyas etmeye kalksanız tabiri ise son tarihi dönemin Birinci Dünya Savaşı gibi de adlandırılabilir bu dönem. Bu dönemle beraber iman edenlerin dağlara, mağaralara kaçmış olduğu bir dönemden bahsedeceğiz. Zira Hz. Zekeriya aleyhisselam dünyaya gelirken insanların mağarada yaşama süreçleri çoktan başlamıştı. Dağlara kaçan insanların varlıkları. Böyle olsa gerek ikinci yenileyici olarak adlandırıyorlar Hz. Zekeriya'yı ve onu da Tanrı'nın oğlu olarak adlandırıyorlar. Hatta onu da Hz. İsa olduğunu zannedenler olmuş dönem dönem. Ancak Hz. Zekeriya, Hz. Davud'un soyundan gelen mabedin sorumlusu olan bir peygamber olarak çıkıyor karşımıza. Aynı Kabe'nin koruyucuların varlığı gibi her zaman Kudüs'te mabedi koruyanların varlığı devam ediyor. Ancak mabede gelen giden pek yok. Herkes o mabedin ortadan kalkması için uğraşırken Hz. Zekeriya bu mabedi artık bir ev haline getirmiş. Yani burası normal bir yerdir. Alelade bir yerdir, berbat bir yerdir, kimse uğramasın, gelmesin şeklinde de bir tavrı bir tarzı var ki özellikle felsefecilerin bela ve illetinden korktuğu için. Yunan felsefesinin bu döneminde gelen Zekeriya aleyhisselam Hazreti Meryem'e de bakacak olan kendisine bırakıldıktan sonra Hazreti Yahya ile müjdelenen bir peygamber. Tabi bizler Siyer Nebi'de olduğumuz için kısmen beyan ediyoruz bunları. Hz. Meryem döneminde bir kez daha ifadelendireceğiz. Hz. Meryem'in neden bu mabette korunduğunu ama Hz. Zekeriya aleyhisselam konu edilince bilinmesi gerekiyor ki Hz. Meryem'i bu mabette korumuş olan birisi. Mabette ateş yakılmasıyla beraber gölgelerle oynayan, onlarla dalga geçen insanlar varlığını görünce de bunları yasaklamış olan bir zat. Çocukları sevdiğinden ötürü onlara olan ilgisi oldukça fazla. Yıllar sonra onun gittiği bütün yollar tekrardan ihya edilecek. Hz. Zekeriya aleyhisselamın eşiyle Hz. İmran yani Meryem aleyhisselamın babasının eşi kardeşlerdir. Hz. İmran'ın atası ise Hz. İshak'tır. Hz. Zekeriya aleyhisselamın zevcesi İşa'dır. Beni İsrail'in kendi içerisinde toparlanmaya başladığı bir süreç olarak adlandırılır bu. Çünkü Hz. İmran ile Hz. Zekeriya iki yakın dosttur. Hz. İmran tabirca ise Hz. Zekeriya'ya iman etmiş, onun yoldaşı olmuştur. Öyle bir yoldaşlık ki bu Hz. İmran'ın e, tabiri caizse e, kendi yaşadığı dönemdeki devrin bilgini olması Hz. Zekeriya'nın da ümmeti olması hasebiyle oldukça önemlidir. Hem devrin bilgini hem devrin tarihçisi hem de sahtekarlıkları bilen ve bunları ortaya döken felsefecileri dize getirmeye başlayan bir isimdir Hz. İmran. Hz. Zekeriya bu manayla söylemek gerekirse onun kürsüde konuşmasına etrafta bu hakikati beyan etmesine zaman zaman izin verir. Sonrasında görmüş olduğu bir rüyayla Hz. İmran'ı biraz daha geriye çekmeye niyet eder. Zira Hz. İmran'ın göğsünde var olan bir güneşi görür. O güneş Hz. Meryem anamızdır. Hz. Zekeriya'nın ilk görev yeri ise zannedilen aksine mabet bölgesi değil Medine Hicaz yoludur. Bu Hicaz yolu üzerinde özellikle felsefe akımından fazla da etkilenmemiş olan İskender'in de pek de uğramadığı Yahudilerin biraz daha e, tevhid inancına yakın usullerle yaşamaya devam ettiği bu bölgede Hz. Zekeriya aleyhisselam daha fazla vakit geçirir. Hz. İmran'ı ise Kudüs'ten buraya getirterek uzun müddet boyunca burada görev yapmasına da ister, emreder ve yaptırır. Hz. Zekeriya aleyhisselam taşları oturaklar olarak kazmış ve onları oymuş, mimari figürleri yapmış ve dünya mimarisine taştan oturaklar ve taştan figürler dönemine başlatmıştır. Hani bugün de görmüş olduğunuz Güneydoğu Anadolu bölgemizdeki taş oymacılığının atalarından birisidir Hazreti Zekeriya aleyhisselam. Hazreti Zekeriya aleyhisselamın Siyer-i Nebi yolculuğunda kilit bir isim olduğunu biliyoruz artık. Ama bir kilit özelliği daha var. Hazreti Zekeriya aleyhisselam Medine'deki Yahudilerin herhangi bir problemle karşılaşmaları durumunda sığınabilmeleri için Hayber Kalesi'ni yaptırmıştır. Kendisi de bu kalenin yapımında çalışmıştır. Hatta Hayber Kalesi yapıldığı anda bir kapı inşa etmiş ve bu kapıyı kalenin kapısına koyduktan sonra şöyle demiştir. Kim bu kapıyı açarsa o sizi kurtaracak olandır. Orada bulunanlar uzun yıllar boyunca elbette anlamayacaklar bunları ama Hayber Kalesi'nin bir köşesine not edecekler bu sözü. Herkesin sözünü söylediği yere taşlara kazındığı bir dönemdeyiz. Ama bu dönemin şimdi ilerleyen sürecinde bizler Hazreti Yahya aleyhisselamdan bahsediyor olacağız. Sonrasında hepsi yeniden birlikte anılıyor olacak. Bu yüzden onların tek tek ölümlerinden bahsetmiyoruz şu anda. Çünkü Hz. İsa Efendimizin döneminde olay biraz daha netleşiyor olacak. Ama Hz. Yahya Efendimiz'i anlatmak için yarını bekliyor olacağız. Bugünlük kalın sağlıcakla.